Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. infinitude area at the same place, but he didn't say which one. So I have to. I, no, because the problem is that your layout yeah. and his layout is not so different. That's very different design. Yeah. Why you do only one side? You mm. understand? Mm -hmm. it's, it's different. Hello guys, welcome back. t o today must be 今天是啊星期三，没有没有，今天是星期四，January tenth 十号，今天十号，and this afternoon about one thirty，差不多是一点半的时间。Well，我今天晚上其实没什么睡觉，对，就你们知道了嘛，期末周。And actually，今天其实我没什么事。 因为今天是我们学校的停课日，啊，就是说，因为明天有正常开始排考，所以啊，今天学校开始停课。y e p so today's i s a，今天就是在把其他的设计补足，然后呢把这个东西缴交完。OK，学校见，拜。 哎，那个我的大图在这里啊，印完图了，然后现在大概也是七点二十分左右吧。啊，今天比昨天还要来的雾还要大。到后面跨博啦，跨博。哦，反正今天也是要关在教室一整天啊，所以呢，等一下就是顶多拍拍课堂上的状况吧。 OK，就这样子，好，啵啵，啵啵。 大早，教室还没开，助教还没来，太早来。然后天台开着，上来吹吹凉风，哟， <coughs> 拍个照。